bani feurin beste bi Itzurrin bat aurren zan Besteak atzatzen Erdi ustautzen zen zortziagin Okainan bekainak barriz Estamos Isangaitesteunba anato mira distanza too bad esperanzare mapaversalal no es kai